اه حطينا كوبرا وول شبيه نفس الفولم Attack reload. Attack reload. Demolition. Alright, let's go, bro. كنت مش نكتب جي 4 بي مشي عامل خريع يا يا سمبل يا سايلنت 10. Nice. Nice. ديما نبلانتيها في الوسط اللي فور اي خاطر سمبل ديما آه، يطلع يا ليتس خاطر سمبل ديما عنده طلع يطلع الفوق وين نولي نشد اثنين بما اني سنايب ار ار بوش هر هر بوش صفر صفر صفر اه ديجلي ديجلي ديجلي عالشفة تشيك ويندو ويندو Our C4 is planted. Keep يعني يعني 15 اه جود جوب And just for Pikmin trying to get uh, killed. Why did no one say it's 110? Oh, you can see that. Okay. Plan 2C4 done. Guard this area. Silence, uh, hold the bear. خليك تاني استنى ها فول باك فول باك فول باك فول باك العب تايم نعم طلع لك خليك خليك خليك خليك صح هذاك ربحت خليك هيك اكزاكتلي تو بي سايد هي ماهيش كلير تو بي اونست اي كلير ميبي واحد كان وراكم باي ذا بوشي وات ذا فاك اي سافر حبيبي هاي كان هيك غاد في وات النيت هول الشيت ويت ويت فما واحد جاي خالد ايش بيه جبري جوبر جوبر تزلط ياسر تلعب على الهامش معناها ما في بالكش فما عباد غادي 10 زود زود وان مور I'm coming B. Last was Last AFK. one. Uh, no, no. Uh, Simple go. in 10, in 10. They say 2 in 10. سبون جي 4 بي سبون جي 4 بي زombies ده Last Mm, ok, GG, GG. Bravo. Ah, no react. Uh, eh, 10 HP, 10 HP right side. Uh, also fine, go push, push, push, push, push. Yeah, that is it. I'm just gonna cover it. او سمبل مشاهد باش يفلانكي It's full. Nice. Nice. Go, go, go, simple, go. Why you don't shoot, dude? Oh, one window. One's going back to A. قديش هلفك اه فول باك فول باك فول باك خد بالك انت غطاش فلفل باقي يعني 24 ايه فروم What's this doing? What the fuck? Fucking 1 and 15. One and 7. أنا مهول دي ميت. وات ذا فك اشتري والله نو ساوند ده طب ايش آه ويندو او مش نرمي سموك وبوشي ويندو تكتيك يا صاحبي تكتيك لازم نكملوا سايلنس بكير سايلنس ويت ويت ويت ويت كلير كلير اي كلير اه جود جوب تكتيك حمل عقل يا سايلنس ما اني سايلنس حازل وقلت له واي بوشي هو جا اني اني جبت زوز كيلات وكل بعد في الاخر هو لحق كل واي سوفين يمسك كل في الاخر